大家好，我今天要教各位如何用 Google 浏览器语音搜寻你想要去的地方。首先，你先开启 Google 浏览器，看到搜寻列，右手边这边有一个语音搜寻，点下去，说出你想去的地方：土城青云路五百八十七巷。 然后你在这边按地图，上面有一个地图，按下。这个就是我今天要去爬土城二二尖山、大尖山的的地方。那我们先用那个街景服务到青云路五百八十七巷这边。 看到这边有一间莱尔富，然后这边有一个公车站牌，可以，这一个入口就是登山口。你看到登山口在这，在这个五八七巷这边有一间莱尔富，它这边有一个公车站，哦，它从这边搭公车到这边下来。 公车站牌在这边有二三一、二四五、六五七、六五六、二七五。好，到这个清化里这边下车，然后刚刚那个莱尔富的那个入口进去。进去之后五八七巷走到底会看到这一个小小的停车场，那登山口在厕所的。 左手边这有，或是右右手边这一个这个地方黑黑这个地方也可以进去。刚刚那个停车场就在这个五八七巷的尾巴这边。它这个地图从这边进来，左手边厕所从左手边进来，然后沿着这条黄色上去，然后绕绿色。 最后再走粉红色，这样刚好可以绕一圈，大概一个小时。好，我们再来看照片。这一张是登山口的导览图，你刚刚进去入口左边入口厕所旁边入口上去就会看到这一张。哦，这个也也是跟我刚刚讲的地图是差不多的。 然后你会走着走着，顺着这个步道一直走，你会发现有两条路。啊，如果你要走小圈，要走右边，右边就是这一条，靠右走就好了。顺着那个步道一直走，你会发现有一个小平台，可以看到土层。继续走下去，你会看到这一个指标，往大尖三、二尖三，就是一样继续走下去。 靠右边走，啊，你中途会经过一个电塔，然后还会捡，还有一个小石头，这边可以捡一个石头。啊，再再来就是往下走了，啊，往下走就顺着步道往下走。啊，这边有一个小小的广场可以运动，这边休息一下，我喝个水。 往下走，你会看到这个赏铜步道。啊，赏铜步道会往下走，会到那个慈圣宫。慈圣宫这边有很多唱歌的。那我刚刚绕一下，大概有四台可以唱歌，一首歌十块钱。这边有唱歌，还有这里也有十块一首，国语台语都有，这边也有。 那如果想说不想爬山，直接来唱歌也是没有问题的。它这个地图也有画，你从永丰路这边走，走进来，然后弯有一条弯进来，然后顺着顺着这个虚线慢慢走，走进来到电塔，然后走一小段到慈圣宫，或者是说从这一条蓝色的走到这边，然后再再从虚线这样子走进来往慈圣宫。 这一条路比较陡了，因为是步道啊，啊，因为我们要求方便，还是有人开车可以进来的。好，大概是这样，后面有我放一些照片跟影片，喜欢的人可以继续看下去，谢谢。